Na, ezért nem szabad egyébként egyszerre több szintet bontani. Pontosan ezért nem szabad. azt a részt, hogy Pont, pont ezért nem szabad több szintet bontani egyszerre. És Eddig ez volt a leglátványosabb szint pedig, és erről nem lesz közvetlen bizonyítékon. hát jogilag ez látványos volt. hogy ez a Én láttam, a víz turlökte meg az épületet. Pedig ezt beszéltük az előtt.